and VoLTE icon ये भी आपको कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन का मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है मैंने इस थीम को तीन चार दिन यूज किया है मेरे भाई और ये थीम हमको काफ़ी पसंद आया इसका आइकन पैक भी आप देख सकते हैं आइकन पैक भी आपको काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देता है और काफ़ी एट्रेक्टिव लुक भी प्रोवाइड कर देता है बात करें इसकी कंट्रोल पैनल की तो कंट्रोल पैनल भी आप देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है इसमें इनेबल डिसेबल आप देख सकते हैं जो कि ब्लू और येलो के कॉम्बिनेशन में मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन चीज़ है और ये यहाँ पे आप सेटिंग का इंटरफेस भी देख सकते हैं सेटिंग का इंटरफेस भी आपको कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन का मिल जाता है यहाँ पे अबाउट की बात करें तो अबाउट में आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं मिलता है सेटिंग का इंटरफेस आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाता है यहाँ पर और जो है आपको होम स्क्रीन का पेपर यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड में दिख जाता है सेटिंग के और इसका सेटिंग का आइकन जो ये भी आपको कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन का मिल जाता है और यहाँ पर आप बात करें डायलर पैड की जो डायलर पैड आप देख सकते डायलर पैड भी आपको काफ़ी बेहतरीन लुक का मिल जाता है और यहाँ पर इसका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 मोड में आपको काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल जाएगा नोटिफिकेशन पहले आप देख सकते डार्क मोड में कुछ इस तरह का मिल जाएगा और विदाउट डार्क मोड में आप नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं notification panel without dark mode में आपको कुछ इस तरह का दिख जाएगा तो चलिए इसी के साथ इसका जो लॉक स्क्रीन देख लेते हैं तो लॉक स्क्रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा यहाँ पर आपको चार्जिंग एनिमेशन भी काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है जो काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है और यहाँ पर आपको जो राइट साइड अगर स्लाइड करते तो यहाँ पर आपको काउंट डाउन का ऑप्शन मिल जाता है वेदर